Shh. Shh. Neuf. Neuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 œufs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10. 10 œufs vont à la plage. Dix œufs. Dix.